今天我要教你超人拳。为什么很多练格斗的都是单身呢？你动作本来就丑，好不容易学会几个，又不知道怎么拍的漂亮发朋友圈。所以今天我要教你怎么拍，怎么做。来，我们先学习一下啊，超人拳。我们先演示一下简单的版本，上步走，蹦，超人拳。超人拳我们要先确定的是，打的时候有一个上步，之后这很重要了，你要做会这个动作，腿往前，手往后护头，然后手往前，腿往后，你做两三次。 这个动作 OK，你可以尝试跳跃，不用上步没关系，跳八，这就是超人拳，再来一遍，八，这就是超人拳，所以之后你要完成的是上步，上步之后开始做刚才的动作，腿往前，手往后，左手护头，八打超人拳，当然有一个跳跃啊，来八，如果跳高一点可能会更酷一些啊，八，再来一个，八 OK。 那最重要的问题，呢，就是怎么拍的漂亮？就刚才看镜头很一般啊，对不对？怎么用？下期再说。怎么拍？比如说我们的工作人员切换成广角，然后站在那个位置，好对着我。我们尝试什么？尝试飞过去。我要把镜头打飞，好吧？一次成功，走。